Kalian kerja pagi ya? Lah, buka, Tanggal teh ya, kami kalau Tapi ntar saya kayaknya habis di off kalau kesini lagi deh. Iya, Mau mau Iya, mau lagi. mau yang lain. iya? Iya. Serius? Iya. Iya. Bohong. Benar, Mbak apa yang sih Mayora ya Mayora mah enggak kan ya iya. kan semuanya ya ya safety ya iya ada tuh safety kayaknya enggak ini iya dah iya. kayaknya habis di opsi pengennya nyari yang baru. iya tapi tetep lah ntar kita kontekan jangan terinian. ini ya ya enggak ya enggak iya. iya iya aja iya iya